Привет! Сегодня вы открыли ваш календарь, и сегодняшний, на сегодняшний день выпала карта а, прошлой жизни. Очень часто а, какие-то страхи или какие-то программы, которые живут у нас, сопряжены прошлыми жизнями. Мы этого, может быть, и сами не подозреваем, но тем не менее это так. И иногда страхи именно э, корни этих страхов лежат не в этой жизни, а в прошлых жизнях. Мы сегодня легонько э, коснемся нас выпала эта карта о а прошлой жизни. Мы не будем открывать все прошлые жизни. Для этого нужно очень углубленный э, курс и углубленные знания и опыт э, в медитации. Мы э, просто уберем программы страха, а, которые находятся в прошлой жизни. Согласен? Согласны? Окей, поехали. Давайте а, войдем в медитацию. Для этого сядьте, пожалуйста, поудобнее, закройте глаза. Глубоко вдохните в себя и выдохнув, представьте дверь. Представьте дверь, которая вас ведет в огромнейший кинозал. В огромный кинозал. Займите, пожалуйста, место в этом кинозале – приготовьтесь смотреть фильм. Фильм о своем прошлом. Каждый видит свое. В руках у вас находится пульт. Управление этим фильмом, этой пленкой. У вас находятся две кнопки. Зеленая. Это начинается прокручивание фильма. И красная кнопка вам дается для того, чтобы тушить кадры, тушить программы страха в этом фильме. Итак, мы отправляемся в путешествие по этому фильму. Мы нажимаем зеленую кнопку, видим, как на экране прокручиваются картинки справа налево. Мы просим высший мир указать нам именно те моменты каких-то страхов, которые есть у нас, и нам нужно избавиться от них. каждый видит свою картинку. Мы находимся в кинозале, и мы наблюдатели. Мы не входим своими эмоциями в каждый кадр фильма. Нам показывают какие-то кадры, если в этом кадре он показывает ваш страх, просто потушите там свет. В руках у вас красная кнопка. Потушив свет, энергия остаточная, которая находится в этом кадре, которая связывает вас с сегодняшним днем, уйдет. И вы перестанете бояться. Каждый видит свои кадры из фильма и работает над собой. Просто нажимайте на красную кнопку и тушите свой страх. Вы этим нейтрализуете энергию страха, и она становится просто энергией. кадры фильма бегут для того, чтобы вы не успели своей логикой влезть в каждый кадр фильма. Наблюдаете какие-то картинки, И если загорается табло страх. Неважно какой, просто загорается на фильме табло страх». вы нажимаете на красную пленку, или на красную кнопку. И тушите программу в своем подсознании. не важно какие это страхи. Страхи это какие-то насекомые, животные. Или это страхи, связанные с чем-то, что вы делаете. Это абсолютно не важно. Важно вынуть эти программы из Энергия, сопровождающая меня, дает вам какое-то время. Подходим к концу. потушив чисто по интуиции то, что мы потушили. Осветите весь свой экран солнечным светом, который откуда-то появился сбоку. наполняет весь экаш экран солнечным светом, опускает свет по всему залу. <clears throat> Весь зал, вы сами, то место, на котором вы сидите, начинает светиться – Впитайте эту атмосферу в себя и методом дыхания глубоко вдохнув себя, возьмите всю ту информацию, которую вы сделали в энергетике, и привнесите ее в свою физическую жизнь. Живите без страха. С вами была Лайтла Ольга Фермер. До следующего дня. Пока.